eu sou negro uh, Africano uh, Com todo orgulho uh, A mim preto Eu sou negro, não sou negro Todo dia que sou na massa Tá frente a racismo, canibalismo